Eskuarte imperialistaren eh, eraginez, haien herrialdea austera behartuak izen diren eh, pertsona migranteei gure elkartasuna dirazi, eta egorari aurre egiteko izan duten e, eh, osardia balioan jarri behar dela uste dugu. Baita mugimendu hauen egiturazko arrazoiak salatu ere. Pobrezia, gerra eta arrazekeria, kapitalismo ekosi da eta kolonialistaren ondorio dira bizitza batzuk beste bizitza batzuen gainetik jartzen dituen sistemaren ondorio, eta gora honekin amaitzeko irtenbide bakarra erroko aldaketa soziala gauzatzea da. Laben, klase sujetua berrosatzeko ekarpena egiteko aleginetan jarraitzen dugu. Horregaitik, bizi dugun testuinguru honetan, harremanak estutu eta elkarrekin ausartzeko unea delakoan, urrengo hilabeteotan jatorri anitzitako langileekin eta migrazioaren problematika lantzen duten eragileekin bilera erronda bati ekingo diogu. Jatorrian hitzez osatutako langile klasea osatzen dugulako, elkarrekin borrokatu dezagun. Jami el hukuk li jami en naz. Naino anon lo jeh, wan ginau, dagalinga jamden gimenko egil jamaleko ziwai dohon demi, mui emigrei. Herkese kalıcı oturum hakkı. Hiç kimse yasa dışı değildir. Cerem regularizare acum. Abrir fronteras a las personas, no al capital. Derribemos entre todos las murallas. Neka prevernem Паис Баско и Европа в земя на добре дошли.